allo ma ngi ak modou lo modou ma ngi lay nuyu voilà ya ngi en direct ci radio lan mo xew pour euh, ñi nga xamne ñi ngi la doon xaar ci stade bi waaw ñu ngi woon ci yoon bi ñëw nañ ba bunte stade bi ah, ak suñu kii yëpp jéegi mhm. jéegi gars xam naa dañ ko dañu préparé la rek quoi mhm. il faut yu bari xaw après ñu dem quoi xam waaw bu ñuy affaire bu ñuy bu ñuy lancé toujours rek. waaw li ñuy wax sport dafa war a boole waru waru tàggaletu ay affaire de violence. Mhm. surtout ñun lutte parce que dañu weex tunku gis nga fi yeneen mhm. sport ak yeneen sport. chaque jour mu ngi am ay ñaaw te bi sab lax dañuy nëpp nëppal. Mhm. am na loo xam ne bu amee ci lamb léegi benn lamb yàqu na mais day gën a yàqu. xam nga am na loo xam ne rafetul. ci xale yi yaruwaat. xam nga ñuy ñëw ci lamb kuy supporter sa mbër jërëjëf jërëjëf Modou Lo euh, dégg ngeen Modou Lo loogi euh, kii euh,